नमस्ते ओशो जेंटारो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ गिल्ट की और कार्ड ऑफ गिल्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट की कार्ड एट ऑफ सॉर्ट्स के साथ ओशो जेंटारो के अकॉर्डिंग एट ऑफ सॉर्ट्स जो है उसको जो है कार्ड ऑफ गिल्ट कहा जा रहा है लेकिन जब आप इसको थोड़ा समझेंगे इसको थोड़ा और जानेंगे इस कार्ड को तो आप ये भी देख पाएंगे कि दोनों कार्ड जो हैं एक डिफरेंट स्टोरी कह रहे हैं एट ऑफ सॉर्ट्स कुछ और कह रहा है और गार्ड ऑफ गिल्ट जो है वो अपने आप में दूसरा मैसेज दे रहा है एट ऑफ शॉर्ट्स में हम देखते हैं कि एक लड़की जो है उसमें दिखाई गई है जो कि रस्सी से बंधी हुई है उसकी आंखों में पट्टी है और ऐसा लगता है जैसे किसी तरह के वो टॉर्चर से गुजर रही है तो जनरली इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से होती है कि इस औरत को सताया जा रहा है इसके साथ अत्याचार हो रहा है और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज से गुजर रही है लेकिन मैं आपको जो है एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ आपकी आँख जो है एक नए सत्य के लिए खोलना चाहता हूँ अगर आप इस कार्ड के अंदर गहरे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये है एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड तो सबसे पहले इसमें एट का एलिमेंट आ गया जो कि फेमिनिन एलिमेंट है और जहाँ पे भी फेमिनिन एलिमेंट आ जाता है वहाँ पे चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं वहाँ पे जो है एक फ़ीमेल का टच आ जाता है इसलिए एट ऑफ सॉर्ट्स में हम आप, आप एक फ़ीमेल को देख सकते हैं वहाँ पे और आप ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी शॉर्ट्स हैं वो ज़मीन में खुपी हुई हैं तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि यहाँ पे जो है आपने जो है शॉर्ट्स के साथ एक डिस्टेंस बना लिया है कि शॉर्ट्स जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं है इनएक्टिव है दैट मीन्स आप जो है अपने माइंड से अपने थॉट के साथ जो है एक डिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है और इस कार्ड की गहरी ऑब्जर्वेशन से ये भी पता चलता है कि जो ये फीमेल है उसने अपने आप को एक बॉन्डेज की स्टेज में रखा हुआ है वो बॉन्डेज की स्टेज कह सकते हैं एक सरेंडर की स्टेज कह सकते हैं जब भी आप मन के साथ एक डिस्टेंस बनाते हैं जब भी आप जो है मन के साथ जो है एक आपका एक गैप क्रिएट होता है तो आप जो है अपने हार्ट में जो है वापस जाना शुरू हो जाते हैं चीज़ें जो हैं रिलैक्स होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि माइंड जो है आपको पकड़े रहता है आपके जो है जकड़े रहता है लेकिन जब आप जब वही सेम एनर्जी जो है जब आपके हार्ट में जानी शुरू होती है तो आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं एक, एक सरेंडर की फीलिंग जो है आने लग जाती है इसलिए हम जो है इस कार्ड में ये भी देख सकते हैं कि इस फीमेल के पैर के नीचे जो है पानी जो है आप देख सकते हैं पानी जो है कप्स का एलिमेंट है जो कि इमोशंस के लिए स्टैंड करता है लव के लिए स्टैंड करता है एक तरह की सेंसिटिविटी के लिए स्टैंड करता है तो जब शॉर्ट्स के कार्ड में जब हम वाटर को दिखा रहे हैं तो वहाँ पे यही शो कर रहा है कि एक सिलेंडर की एक स्टेट जो है यहाँ पे शो की जा रही है तो ऊपर से ज़रूर लग सकता है कि जैसे ये व्यक्ति हार गया ये कि ये व्यक्ति जो है तकलीफ़ में है लेकिन गहरे देखने में जो है हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है एक तरह के प्रोसेस से गुजर रहा है इस कार्ड को जो है इन कंपैरिजन जो है अगर आप याद करेंगे दी हैंगमैन के साथ हैंगमैन के साथ भी यही है कि जब हम हैंगमैन को देखते हैं वहाँ पे जो कार्ड में हम देख सकते हैं कि जो फिगर है ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो तकलीफ़ में है जैसे कोई एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट में जो है वो एक तरह की ट्रांजिशन पीरियड से वो गुजर रही है लेकिन हमें ये भी पता है साथ में कि जब हम उसका चेहरा देखते हैं तो वहाँ पे एक और जो है दिखता है हमें जो जो कि पॉजिटिविटी को दिखाता है तो उसी तरह से अगर इस कार्ड को समझते हुए जब आप एट ऑफ शॉर्ट्स को समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एट ऑफ शॉर्ट्स जो है उसे दे रहा है एक तरह के सरेंडर का अपने माइंड से एक गैप क्रिएट करने का तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी एट ऑफ शॉर्ट्स की अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ गिल्ट की गिल्टी यानी अपराध का भाव महसूस करना अपने भीतर एक ऐसा भाव जो आपको जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है गिल्टी अपने आप में एक बहुत ही एक नेगेटिव इमोशन है और बहुत लोग जो हैं इस गिल्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं कि अपने भीतर जो है एक अपराध महसूस कर रहे हैं कुछ ऐसे काम का जो उनसे हो गया है और जिसके कारण जो है वो दबे जा रहे हैं अपने जीवन को जी नहीं पा रहे कि उनकी जो लाइफ की जो पूरी ऊर्जा जो है वो पूरी की पूरी जो है कंप्रेस हो गई है कार्ड में जब हम देखते हैं तो एक फीमेल को दिखाया गया है जो जो चीख रही है चिल्ला रही है परेशान हो रही है और अपने भीतर जो है अपराध का भाव जो है महसूस कर रही है और ये भाव कुछ ऐसा है जो कि रिपीट होता रहता है जो कि एक पैटर्न की तरह जो है आपके साथ चिपक जाता है कुछ ऐसा काम जो आपसे नहीं होना चाहिए था जो आपसे हो गया और इसका जो अपराध भाव जो गिल्ट जो अब आपके अंदर जो है क्रिएट हो रही है उसको थोड़ा समझने की बात है ये स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो है हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम ये नहीं देखते कि लाइफ जो है अपने आप में एक बहुत फास्ट है कि बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है कि चीज़ें जो हैं लाइफ में हो जाती हैं उस होने के कारण जो है आपको जो है अपराध भाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है अपराध भाव जो है उसी को महसूस होता है जिसका अहंकार जो है बहुत स्ट्रांग होता है जिसका भी ईगो बहुत स्ट्रांग होगा उसके अंदर जो है गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है कि ये उसके हाथ में था कि वो ये काम ना करे लेकिन अगर हम लाइफ को गहरे से देखें तो हमें ये दिखेगा कि हमारे हाथ में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में घट रही हैं अच्छी चीज़ें हो रही हैं बुरी चीज़ें हो रही हैं हर तरह की चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप जो है अगर उन भावों के साथ अटक जाएंगे जो आपको लगता है कि आपसे नहीं होना चाहिए था वहाँ पे जो है आप अपने अहंकार के साथ अपने ईगो के साथ जो है अटैच हो रहे हैं तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने भीतर जो है गिल्ट महसूस नहीं करना चीज़ें जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं उसको आप वापस नहीं ला सकते आप एक सेकंड भी पीछे नहीं जा सकते आप उसको बदल नहीं सकते तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हो गया है उसका पूर्ण उसका जो है पूर्ण स्वीकार उसको जो है पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि अब उससे लड़ना नहीं है और साथ में ये भी समझना है कि लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहती हैं बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उस पैटर्न को रिपीट ना करें उस गलती को रिपीट ना करें उस प्रॉब्लम को रिपीट ना करें उस प्रॉब्लम को रिपीट ना करें जिसके कर, जिसके कारण जो है भीतर जो है गिल्ट की फीलिंग आती है आजकल के टाइम में तो हम जो है गिल्टी प्लेजर कहते हैं कि कुछ ऐसा काम जिसके अंदर जो है प्लेजर आने लग गया ये तो अपनी गिल्ट को जो है इन्जॉय करने वाली बात हो गई तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे गिल्ट के लिए जो है जगह मत दीजिए अपनी गिल्ट को इन्जॉय मत करिए गिल्ट का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है कंप्रेस हो गई जहाँ पे जो है आप दब गए तो ये जो इंटरप्रिटेशन है गिल्टी प्लेजर की वो एक झूठ है उससे जागिए उसके साथ अटैच मत होइए क्योंकि जितना ये गिल्ट बढ़ता रहेगा आपके अंदर आपका जो है आप कुछ ऐसा समझिए कि आपका सरदर्द जो है बढ़ता चला जाएगा कि आपके सर पे जो है एक तरह का भार जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और जीवन का नाम है फ्रीडम के साथ जीना अपने जीवन को जितना सहज और हल्के भाव से अगर आप जी लेंगे और शिकार भाव से जी लेंगे कि चीज़ें होती रहती हैं उनके प्रति गिल्टी इतना महसूस करने की ज़रूरत नहीं है उसके प्रति एक लेट गो का भाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मुक्ति दिलाने के लिए और गुरु ओशो कहते हैं कि अगर आप इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको जो है इस मूवमेंट में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है आप जो है पूरी तरह से मुक्त हैं मुक्त वो नहीं है जो अपने पास के साथ जुड़ा हुआ है या फिर या फिर जो है जो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है जो इस मूवमेंट में कुछ अचीव करना चाहता है जो इस मूवमेंट को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता जैसी वो है वो इस मूवमेंट से कुछ बाहर निकालना चाहता है वो इस मूवमेंट में कुछ अचीवमेंट चाहता है और अचीवमेंट जो है वो एक तरह का ईगो का नेचर है वो कहते हैं कि ये सबसे एक सुंदर मैसेज है अगर आप समझ सकें अगर आप इस मूवमेंट में आ जाएं और पाप और पुण्य के बारे में सोचना छोड़ दें ना संत होने की कोशिश करें ना पापी होने की फिक्र करें जैसी वो चीज़ें हैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लें जब ये भीतर जो है एक पाप का ये जो भाव रहता है कि मैंने ये कि मैंने जो है कुछ गलत कर दिया वो जो है आपको जो है एक तरह की जेल में डाल देता है आपकी ऊर्जा जो है आपने खुद ही जो है उसको बांध दिया आपने खुद ही अपने आप को एक कारागृह में डाल दिया अगर आप हर वक्त इस पाप के बारे में सोचते रहेंगे गिल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे एक गिल्टी व्यक्ति जो है वो नाच नहीं सकता वो जीवन को जी नहीं सकता उसकी एनर्जी जो है हर वक्त भारी रहेगी उसको हर वक्त एक ही चीज़ की चिंता रहेगी कि मुझसे जो है कुछ गलत हो गया और उसके अंदर जो है एक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ चलती रहेगी कि मुझे जो है ये नहीं करना मुझे ये नहीं करना मुझे वो जो अपराध का जो भाव है उसको खाया जा रहा है और वो ये भी बोलते हैं कि ये जो गिल्ट की फीलिंग है बहुत सारे सो कॉल्ड रिलीजन से जो है वो क्रिएट होती है कि वो आपके भीतर जो है गिल्ट क्रिएट कर देते हैं जब आपको जो है भीतर बुरा लगता है जब आप भीतर जो है इस अपराध भाव में जीते हैं तो आप जो है बड़ा नेचुरली जो है मंदिर जाना चाहते हैं चर्च जाना चाहते हैं तो इन पंडितों को इन रिलीजन से जुड़े हुए लोगों को अपने आप को एक्सप्लॉयट मत होने दीजिए एक स्टोरी मैं आपको कहना चाहूँगा एक आदमी जो है अब्राहम लिंकन का जो है रोल प्ले करता था और अब्राहम लिंकन को मरे हुए सौ वर्ष से ऊपर हो गए लेकिन वो अब्राहम लिंकन की तरह जो है सचता सवरता और वो प्ले में पार्टिसिपेट करता वो दिखता अब्राहम लिंकन की तरह था चलता अब्राहम की तरह था उसका बोलना भी अब्राहम की तरह हो गया था और जब वो साइन करता था तब वो साइन भी जो है अब्राहम की तरह करता था ये जो फीलिंग थी बहुत गहरे जो है उसके अंदर चली गई थी और वो इस प्रोसेस के अंदर भूल ही गया था कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को तो खो ही दिया था अब वहाँ पे सिर्फ अब्राहम लिंकन रह गया था उसका बहुत इलाज कराने की कोशिश करी उसको जो है डॉक्टर के पास लेके गए उसके परिवार वालों ने उसको जो है बहुत हिलाया बहुत उसको जो है जगाने की कोशिश करी कि तू अब्राहिम लिंकिंग नहीं है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था वो कहता था मैं अब्राहिम हूँ मैं अब्राहिम लिंकन हूँ मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ वो कुछ साल जिया और जितने भी साल जिया वो अब्राहिम लिंकन की तरह जिया आप जब इसकी लाइफ को देखते हो तो आपको क्या लगता है इसने कुछ पाया या खोया अगर आप देखेंगे असलियत तो इसने अपने आप को खो दिया इसने क्या पाया इसने सिंपली एक एक्ट पाया एक तरह का जो है एक मुखोटा जो उसने जो है अब्राहम लिंकन का पहना था उसको जो है रियलिटी उसको जो है इतना रियल समझ लिया कि वो अपने असली चेहरे को भूल गया जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो ना मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है ना क्रिश्चियन होता है उसके अंदर सिंपली एक इनोसेंस होती है लेकिन हम उसके ऊपर जो है मास्क लगाना शुरू कर देते हैं हिंदू का मास्क क्रिश्चियन का मास्क मुस्लिम का मास्क जिसके कारण जो है उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो तो खो ही जाती है और जब जब ये व्यक्ति जो है उस आइडेंटिटी से बाहर आने की कोशिश करता है अपनी रियलिटी को जीने की कोशिश करता है तो ये रिलीजन जो है उसके अंदर गिल्ट क्रिएट करते हैं जिसके कारण जो है वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाता तो आपको इस फैक्ट को अपने भीतर देखना है और अगर आपको लगता है कि वो आपके भीतर वो जो गिल्ट है उसके प्रति जो है एक अवेयरनेस रखना इम्पॉर्टेंट है उसके प्रति कॉन्शियस होना इम्पॉर्टेंट है और उसके एक्सेप्टेंस से धीरे धीरे जो है आप उससे बाहर आ सकते हैं एक ही गिल्ट है जो कि काम की गिल्ट है और वो गिल्ट ये है कि जो आप यहाँ पे होने के लिए आए हैं जिस ऊर्जा को जो है आप एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं यहाँ पे अगर आपने वो एक्सप्रेस नहीं किया तो वो गिल्टी फील करना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है उस सेंस में गिल्ट जो है पॉजिटिव है बाकी और किसी सेंस में गिल्ट जो है नेगेटिव है तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ thank you so much for watching नमस्ते